原木体能运动区，还有观景瞭望台。哦，那刚刚已经走过板根原始板根森林区了，现在走，然后还要去小朋友玩的地方。好，这里很多吊床哎。 一，慢慢走。 跟妈妈牵好哦，哇，这里很陡哎！哇，这里好陡哦！我要慢慢的，不要用跳哦。 有很多小鸟在叫我哎。他说你来这里玩哦。哦，这个是大冒险哎。 以后，一一长大一点，再来这里玩。 耶，小乖，从哪边走？哦，终于安全了。